судьба проклятая. Чуть все кости не переломал. Ну как, Тихон, добыл шапку? Нет, не удалось. Больно злая старуха эта яга. Слышь, Тихон, попробуй ты залезть. Ладно уж, попробую еще раз.

Ух! Ведьма проклятая! Чуть все кости не переломал. Ну как, Тихон, добыл шапку? Нет, не удалось. Больно злая старуха эта яга. Слышь, Тихон, попробуй ты залезть. Ладно уж, попробую еще раз. Судьба проклятая. Чуть все кости не переломал. Ну как, Тихон, добыл шапку? Нет, не удалось. Больно злая старуха эта яга. Слышь, Тихон, попробуй ты залезть. Ладно уж, попробую еще раз. судьба проклятая. Чуть все кости не переломал. Ну как, Тихон, добыл шапку? Нет, не удалось. Ну как, Тихон, добыл шапку? А то как же, добыл, конечно. Добыли мы шапку. Ну, давай шапку и получай коня. Добыл я, Святогор, коня богатырского. Укажи теперь дорогу к тугаринцам. Нет, нельзя тебе еще к тугарцам идти. Меч тебе нужен. Ступай в подземелье, там Ивашка Кузнец живет. Он все может сделать, если попросить хорошо. Трепещи, вой! Тихон! Так это и есть вход в Ивашкино подземелье? Да, видать, оно и есть. Ну, пошли тихо. Мудреный сундучок, заморская работа. Вам привет от Светогора. Это он прислал нас сюда. Вам-то чего надобно? Да всего ничего. Меч волшебный, из руды алмазной. Меч? Это можно. Только руда алмазная нынче в дефиците. Вот принеси кусок руды, тогда и меч можно изготовить.